Coucou cher tele septentaire de notre chaîne Bunia Today TV euh, parfois toyebisaka bino tozwaka ba actualité mingi euh, par rapport na chaîne na biso Bunia Today TV à collaboration avec la radio télévision Rwanzururu Bunia sur 94.0 FM et lelo tozwami lisusu na po awa toza na province ya Ituri tout juste na po oyo erelie Kindia na Yambi yaya toza esika moko na bino alors ndenge moko bozomona ba Embouteillages ezo salema na pont po eza ya ko beba po eza ko kufa ndenge bowuti ko mona po eza dejà ko beba ba population ba leli gouvernement ezo loba nini par rapport na eloko oyo ezo salema na pont bo moni bien que ko leka na pont ekomi problème po ezalaki bien meme mutuka boko mona soki mutuka eko leka ndenge nini parce que pont Ba risque alors baleli gouvernement boloba soki bakosala nini par rapport na pot oyo bozo mona parce que pot oyo e relie yambi na kindia nde pot oyo bozo mona ke ba makambo eza awa est ce que gouvernement bozo tala yango ndenge nini ba population baleli gouvernement botala soki bokosala nini par rapport na makambo ya pot alors c'est pour cela ke boko yoka ba population moko na moko bako s'exprimer bako s'exprimer devant vous puis Bako expliquer bino ndenge nini bango bazo souffrir pona po ba taximen pe baza awa bako loba ndenge nini bazo souffrir pona po parce que dossier ya po ya Nyamukawa ekomi matata. Dans quelques instants tozo yamba dejà moto moko oyo azo azo se plainte par rapport na dossier ya po. A la suite. Bonjour mon frère. Bonjour ndeko. Kombo na yo nani pe oye kosala nini awa? Tokuti yo vraiment embouteillage ozo ganga makasi na pont toyebi te makambo eza nini makambo ya pont. Bon nga nasala decoration pot oyo esi esili kobeba na yango po depuis po ebebi eza na kati ya souffrance il fallait donc tomona ba autorite na biso autorite provinciale ba maire de la ville baleka batela biso nzela neti po oyo esili kobeba na bana ya classe baza ko souffrir ba mama bebe bata ba mituka na ba motard vraiment eza pasi mingi na kati ya province na biso Merci beaucoup tomoni po eza vraiment na risque bozo mona koleka na pont soki oza na client ozo kitisa nanu client na se au moins client afutaki mbongo na ye po amata moto akoma na destination mais kokoma na pont client azo kita na se mais yo okosenga nini na gouvernement na biso provetion? Bo poso na ngai nako senga na gouvernement provetion bango basunga basunga ituri parce que pont oyo Yango ezui yambi na king eza pont munene pe pont oyo yango nde ezo ntinda batu pe ti na stade na wakadugu mais lelo eza pasi komona na kati ya chef lieu ya province komona ba pont ya boye epuis toza awa ba autorite bazo leka na pont oyo batu ya leta bazo leka baza komona ba nani ba depute bazo leka depute proveciale depute national bazo leka baza komona vraiment eza pasi na taxe Taxe ya l'etat toza kofuta makambo toza kofuta mais declaration na biso population toza komi se sentir le declaration ya biso ba population te parce que toza na kati ya pa toza sepela te ba moto eza kobukana bato toza kokweya na ba po wana vraiment eza pasi Oui, bato mosusu bazoganga balobi ke gouvernement peut-être ezozela bato bakufa nde babongisa po toyebi te na ndenge nini mais ndenge boboni po po eza na risque makasi uh, ah, ça fait combien de, uh, de temps tango po oyo depuis po oyo ebebi Bon lokola po depuis ndeko ça fait déjà ba deux mois yango ozo kende depuis po oyo eza na kati ya ba risque wana donc deux mois ezo kende vraiment eza pasi eza kaka lisungi parce que bino l'etat ya munene biso bana na bino soki bozi botiki biso bo bino ba papa botiki bana na kati ya risque eza vraiment pasi makasi nde yango tokosenga na bino ba papa na biso oyo boza likolo botali ba autorité ya mboka oyo bomeka kosunga Bana ya classe awa lundi ezalaka matata pona bana baleka ozo mona batu ya ba misala bao leka eza na kati ya risque makasi nde yango soutien na biso boya bosunga biso. Merci beaucoup euh olobaki kombo nao nani? Kombo na ngai kasongo tshala. Merci beaucoup kasongo tshala pona kolela makambo ya pont et puis comme alobi bien pont oyo ememi bato ti na stade moderne na biso ya kindia ahh pont oyo nde elekisi bato nionso na stade moderne ya kindia alors